ሰላም እንዴት ናችሁ? ስንጀምር ይህ የምታዩት የተጠቀለለ ሽቦ ከትልልቅ ዲናሞዎች ተቃጥሎ የሚወጣ ሽቦ ነው። ይህንን ሽቦ ልክ በዚህ በልኩ ከቆረጥን በኋላ ብርጭቆ ወረቀት ላዩ ላይ የተቀባውን ሽፋን በብርጭቆ ወረቀት እንደዚህ ፈግፍቀን በደንብ አድርገን እናስለቀዋለን። ይህንን አድርጌዋለሁ፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት ያህል እንደዚህ በማድረግ አሪፍ አድርገን እንፍቀዋለን። በደንብ ሆኖ መፋቅ አለበት። ከዛም መሀል እኩል መሀል ላይ እናጥፍና ከታች ያለችውን አይነት እንሰራለን ዲናሞ ውስጣዊ ክፍሉ ማለት በውጫዊ መልኩ ሲሰራ እንዴት እንደሆነ ለማሳወቅ ያህል ነው። እንደዚህ አይነት ምስሎች ሁለት እንሰራለን። በሽቦ እንዳሳየዋችሁ ከዲናሞ ተቃጠለ ዲናሞ የሚወጣ ሽቦ ነው። በብርጭቆ ወረቀት እናሸውና ንጹህ ካደረግነው በኋላ ኤሌክትሪክ እንዲያስተላልፍልን እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንሰራለን። ከዛ ይህ ማግኔት ነው። ማግኔቱን በኮላ ትንሽ ኮላ ካደረግን በኋላ እዚችን ክፍል አዘጋጅቻለሁ። እችን በኋላ ትንሽ አንድ የምታሳያችሁ ትሰራለች። መሀል ለመሀል ላይ እናያይዘዋለን። እሺ በመቀጠል ከዚህኛው አሁን ከሰራንበት ሽቦ ትንሽ ቀጠን በውፍረት ቀጠን የሚል ሌላ ሽቦ ተጨማሪ ያስፈልገናል። የተወሰነ ያህል መጠን ፈታና እንደምታዩት ተልትየዋለው። እዛ በተወሰነ ያህል መጠን ክብ አድርገን እንጠቀልለዋለን። በተቻላችሁ አቅም ክብ ማድረግ አለባችሁ። መጠኑን ያው እንደተመቻችሁ ብታደረጉትም የባትሪው ኃይል ነው የሚወስነው። ከዛ የቅድሟችን የፋቅናትን ሽቦ አንስተን ፕላስተር እንጠመጥምበታለን። በዛው በራሱ ሽቦ እናስራት። ከዛ በብርጭቆ ወረቀት የቀጭኗን ሽቦ ጫፍ በደንብ አድርገን ሽፋኑ እናስለቅቀዋለን። እንደምታዩት እችናች ቅድም ጫፍና ጫፏን ብርጭቆ ወረቀት አድርገን የፋቅናት ናት። እዚህ ጋር መሀል አንድ ቀጥ ያለ ነበር። እሱን መሀሉ ቀርጠን አንዱን ወደዚህ አጥፈነዋል፣ አንዱን ወደዚህ አጠፍነው ማለት ነው። እዛ የዚህን የጥቅሉን አንዱን ጫፍ ከዚህ ተፋቀችው ላይ እዚህኛውን ደግሞ የጥቅሉ አንድ ጫፍ ሁለት ጫፍ ነው ያለው። አንዱን ጫፍ ደግሞ እዚህኛው ተፋቀው ላይ ጠቅልለን ልክ እንደዚች ሴንተር አድርገን እንሰራዋለን። አራት ፓርከር ቢቴ ይህ የመጨረሻው ገጽታው መስላለኝ አሁን መሞከር እንችላለን ማለት ነው። አንዱን ጫፍ ከአንደኛዋ ቢቴ አንደኛዋን ከዚህኛው እናደርገውና दिया मेरे को जूम धारा አሁን ጫፏና እዚህ ጋር ጫፍና ጫፍ ላይ ቬንትሬተር ብናደርግበት ያው ንፋስ ይሰጠናል ማለት ነው።